Jak mawiają prawilne kobiety, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. Nie. Ale skoro już o kobietach mowa, to pozwólcie, że przedstawię Wam cytrusowo-wytrawną lady, a dokładniej white lady. Historia tego koktajlu rozpoczyna się w 1919 roku w londyńskim Chiros Club, a jego twórcą był pracujący tam barman Harry McElon, o którym już Wam wspominałem w innym odcinku. Jednak wtedy Harry zamiast ginu używał likieru miętowego, a recepturę zmienił dopiero w 1923 roku, kiedy otworzył swoją legendarną miejscówkę w Paryżu. I chociaż jeden Harry stworzył koktajl White Lady, to drugi Harry ją ulepszył. Mowa o Harem Kradoku, wielce zasłużonym barmanie z londyńskiego The American Bar w hotelu Savoy. W swoim podręczniku z 1930 roku podał on zmienioną recepturę White Lady, która wołała o większą dawkę ginu oraz składnik X, czyli białko z kurzego jajka. Dzięki czemu jego wersja była bardziej wytrawna i orzeźwiająca, ale jednocześnie miała delikatną strukturę i zaokrąglony smak. No dobra, Bierzmy te lejki Do shakera wypełnionego lodem wlewam namiętnie 50 ml ginu, dwadzieścia ml likieru triple sec oraz 20 ml soku z cytryny. I na koniec dodaję wspomniany składnik X, czyli białko z jajka. Całość wstrząsam energicznie i oczywiście z szacunkiem dla kobiet. dżentelmeńsko wybełtany płyn przelewam do schłodzonego szkła koktajlowego. Jak znajdę tylko wszelkie potrzebne mi urządzenia. A całość dodatkowo aromatyzuje skórką cytryny. Jeżeli używacie białka z jajka, to nie polecam wrzucania skórki do koktajlu, ponieważ oczywiście zatonie nam e, w środku i zostanie niezauważalne. Drodzy panowie, oto wasza pani. Wytrawna, cytrusowa, z lekką nutą walki o prawa kobiet. Musicie ją spróbować. Proszę bardzo. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za kilka minut uwagi. Bardzo Was zapraszam do pozostałych odcinków, a jeszcze bardziej do subskrybowania kanału. Do następnego mieszania.